Escolas não ensinam isso. Welcome back. My name is James Garner and I'm teaching you American English. ET endings. ED ending. Verbos regulares que terminam com ED. Então, você vai usar muito dia em dia, no dia a dia. É, tem quatro pronúncias diferentes. Primeiro, ID, is, T or D ending. É palavras que terminam em T ou D, like wanted or needed. I wanted to go. I wanted to go. I needed to go. Not I, I need to go. I needed to go. Segundo, do T sound. It's a non-voiced T. É usado com letras no finais de palavras que não tem vibração, ah, mas vai mexer com boca, igual pé. É helped, helped. Nada a ver com garganta, só aqui no boca. Looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. All of these words. E a terceira tem um tipo de vibração na garganta aqui. oh, called, clean, offered, damaged, love. There's a vibration I saw my kid he used me. It, it amazed me. It rubbed my arm. I cleaned. There's a vibration. Tem uma vibração ali. Call it, called. number four. É silêncio. É silent. Don't hear it. Não pode dar para ouvir. Por exemplo, used to. De algo que é, você fez no passado, mas não faz mais hoje em dia. Por exemplo, I, I used to ride my bike every day. Okay, when I was a kid, I used to go to that restaurant. Used to. Lembra, tem um, quase uma som de seco cedilha used to. É isso, galera. Curte nosso canal aqui. Inscreva-se para receber mais vídeos no futuro. Não perde essa oportunidade para aprender do nativo. I am a native. And the pronunciation that you hear me say is exactly like a native. All the blendings, all the ways that we put the words together, just like you Mineiros do, or, or you Brazilians do. You é como você You're blending, you're cutting. We do this in English too. So if someone says, hey, what are you doing? You'll be able to understand them. Você pode entender o, que ele está dizendo. Você continuar? Vamos lá.